नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवानी राठौर आज मेरे साथ मौजूद है अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महिला संघ की संस्थापक अध्यक्ष रेखा जैन जी मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी कैसे शुरुआत हुई ऐसा है महिलाओं के क्षेत्र में तो तेईस साल पहले हुई परंतु समाज सेवा समाज सेवा के क्षेत्र में मेरे हस्बैंड वीरेन कुमार जी जैन के साथ मैंने जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से 1985 से काम शुरू हुआ था और उसी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते गए पहले परिचय सम्मेलन विधवा विदुरों के पुनर्विवाह उनका परिचय सम्मेलन ऐसे छोटे छोटे काम करते करते आगे बढ़ी और फिर ये महिलाओं के क्षेत्र में तेईस साल पहले काम शुरू किया वो भी मेरे जीवन साथी वीरेन जी के मार्गदर्शन में ही मैंने काम किया और समाज के लोगों ने इस संगठन को बनाया और बोले महिलाओं का एक संगठन होना चाहिए ताकि समाज की कोई भी काम हो उसमें एक साथ सब महिलाएं इकट्ठी होकर उस कार्य को कर सके तो इसलिए अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महिला संघ का स्थापना हुई तेईस साल पहले और मैं एक एक कॉलोनी जाके महिलाओं से मिलके और महिला संघ बनाना शुरू किए लगभग मैंने तीन साल में चालीस महिला संघ बना लिए थे और फिर मैंने केंद्रीय इकाई का गठन किया कि मुझे मेरे साथ और भी लोग होना जो इस कार्य को आगे बढ़ाए क्योंकि मेरे बाद में भी इसे संभालने वाले चाहिए ऐसा मैंने सोच के एक सेंट्रल बॉडी बनाई जिसमें अभी साढ़े तीन सौ महिलाएँ हैं और ये पाँच हजार महिलाओं को मार्गदर्शित करती है साढ़े तीन सौ महिलाएँ मिलके और सत्तर महिला संघ इसके अंतर्गत काम करते हैं इंदौर और इंदौर के आसपास जैसे सावेर है उज्जैन है रतलाम है जावरा बड़वा और आष्टा ऐसे छोटे छोटी जगह को हमने इसमें जोड़ के और हमने कार्य प्रारंभ किया महिलाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए मैम आपने क्या किया है सबसे पहले आज से 20 साल पहले एक स्पीच कम्युनिकेशन एक डॉक्टर शीतला मिश्र जो मेरे गुरु थे कैसे बोलना कैसे खड़े रहना क्या बोलना और क्या नहीं बोलना बोलने सुनने की कला के लिए पहले किशोर वाणी खेल किए थे हमने जिसमें पाँच पाँच हजार बच्चों ने भाग लिए थे सौ स्कूलों के पाँच हजार बच्चे आठवीं से बारहवीं तक फिर मैंने वही चीज़ महिलाओं के लिए शुरू की कि अधिकतर जीवन में जो भी रगड़े झगड़े और परेशानी है ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से या बोलने और सुनने की कमी की वजह से अगर समस्या भी जीवन में आती तो उसी से और समस्या का हल भी होता है तो बातचीत के तरीके से होता तो फिर कैसे बोले कैसे खड़े रहे क्या करे तो उसके लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया और ये लगभग तीन महीने कंपटीशन चली और उसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया और जो पहले फर्स्ट थ्री आई थी उस समय आज से 20-25 साल पहले इकतीस सौ इक्कीस सौ ग्यारह सौ ऐसे इनाम दिए और बहुत सारे इनाम बांट के इस इसमें महिलाओं को कैसे आगे आके बात करना प्लेटफॉर्म दिया और महिलाएं उससे जो घर में थी एक घूंघट में थी जो बाहर आ गई और अपने दिल की इच्छाएं उन उन्होंने पूरी करना शुरू की समाज सेवा के क्षेत्र में मैम आप महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग और बच्चों के लिए भी कुछ करते हैं जी फिर हम ये काम करते करते महिलाओं का हमारे पास संगठन हुआ अकेला व्यक्ति कोई नहीं कर सकता पर उसके साथ अगर टीम वर्क हो तो हर काम वो कर सकता है जो वो चाहे वो कर सकता है फिर हमने पिछले तीन साल तीन चार साल से बाल विकलांग जो बच्चे जन्मजात विकलांग है वो चल नहीं सकते हैं वो मेंढक की तरह कूद कूद के चलते हैं ऐसे बच्चों को हम पहले लाए सत्तर बच्चे उसके बाद में पिछले साल एक बच्चों का ऑपरेशन कर उन्हें अपने पैरों पर पे खड़ा किया यूनिक हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रमोद नीमा के सहयोग से हमने किया और ये बच्चे फिर चलने लग गए तो हमारा उत्साह वर्धन हुआ इस साल हमने आ, हमारे अध्यक्ष ज्योति जी छाजे उनकी इच्छा थी बुजुर्गों के ऑपरेशन जो घुटने की वजह से ज़्यादा चल नहीं पाते घर में बैठे रहते तो हमने घुटना प्रत्यारोपण शिविर लगाया एक ऑपरेशन लगभग सवा से डेढ़ लाख रुपए में होता वो हमने निशुल्क किया लगभग 108 बुजुर्गों के घुटना प्रत्यारोपण किए जो मध्य प्रदेश ही नहीं आसपास के राज्यों से भी आए थे और हर कास्ट के थे उसमें आ, हमने ये नहीं देखा कि कौन आया कहाँ से आया क्या नाम है जिसको ज़रूरत थी जिसका चेकअप हमने उनके सारे चेकअप भी निशुल्क किए क्योंकि एक एज के बाद अधिकतर लोगों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाली बीमारी रहती है हार्ट की प्रॉब्लम्स रहती तो वो सारे चेकअप करना भी ज़रूरी थे तो वो सारे चेकअप भी निःशुल्क किए और उसके बाद जिन जिनको ज़्यादा आवश्यकता थी ऐसे एक लोगों के घुटना प्रत्यारोपण करवाए और आज वो बुजुर्ग जो घर में बैठे हुए थे और वो दिल ही दिल में जैसे कहते हैं डिप्रेशन में जा रहे थे कि क्योंकि वो घूमने नहीं जा सकते थे पर घुटना सही होने के बाद में उनकी लाइफ बदल गई पर्यावरण के क्षेत्र में भी आपने कुछ विकास कर किया जी महिला संघ के माध्यम से हर साल वृक्षारोपण करते हैं परंतु तो इस साल हमने पूरा बीएसएफ जो कि एयरपोर्ट के पास है वो गोद लिया था और उसमें बहुत बृहद वृक्षारोपण हरियाली से खुशहाली इस टाइटल के साथ शुरू किया था उसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ थी सुमित्रा ताई महाजन और पूरे बीएसएफ के जवान और हमारी हजारों महिलाएं एक साथ एक बिगुल के साथ हमने वृक्षारोपण किया जिसकी हमने रिपोर्ट पीएम ऑफिस भी भेजी सामाजिक कार्य के इस क्षेत्र में मैम आपको अभी तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं वैसे तो कई सम्मान हर साल मिलते हैं परंतु विशेषकर एक घुटनों के लिए मिला world world book of record London के द्वारा दिया गया इसके पहले हमने कुकिंग महिलाओं के लिए और लड़कियां जो खासकर बच्चे इलेवन ट्वेल्थ के बाद हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं तब वो पिज्ज़ा पास्ता या ब्रेड खाते हैं तो हमने सोचा क्यों नहीं इनको ऐसी कुकिंग सिखाई जाए जो झटपट वो बना भी ले हेल्दी भी हो और हमारे भारतीय भी डिश हो तो हमने पूना से शोभा इंदानी को बुलाया और लगभग हमने हजारों बेटियां और महिलाओं को दो दो दिन के कुकिंग वर्कशॉप लगा के कम से कम